Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lestari SPD di Info Seputar Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Hulu Sungai Selatan News. Ikut liputannya. Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan tadarus dan burdah sebagai upaya pembinaan karakter spiritual berserta didik Jumat 16 September 2022 di Musola Darul Ilmi MTSN 7 Hulu Sungai Selatan. Kepala MTs 7 Hulu Sungai Selatan Jamjur SAG MPDI saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengungkapkan kegiatan tadarus Quran dan pembacaan salawat seperti burdah dan nafsi merupakan kegiatan amaliyah keagamaan yang rutin dilakukan semua warga merasa sebagai upaya untuk mengisi dan membina jiwa rohani keislaman. Kegiatan seperti ini sangat berguna untuk perkembangan spiritual dan emosional peserta didik serta seluruh diundur dan saya juga berharap peserta didik tidak hanya berlatih secara akademik, namun juga rasa keimanan mereka bertambah. Senada dengan hal tersebut, Guru Vicky sekaligus pembina kegiatan keagamaan MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, Hajah Nur Hasanah SAG mengatakan, tadarus Al-Quran dan bersalawat, selain untuk membina karakter spiritual, juga bertujuan memupuk rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bila kita dan dicintai Rasulullah, lakukanlah tadarus Al-Quran dan perbanyaklah bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Haji Nur Hasanah mengucapkan rasa syukur karena dapat melaksanakan kegiatan amaliah keagamaan berupa tadarus Al-Quran pada tiap pagi dan pembacaan salawat pada tiap Jumat pagi sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai sembari berharap para peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Puncak dari pembinaan karakter spiritual ditandai dengan meningkatnya keimanan dan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan tak sampai jumpa selesai tanggung berikutnya. Saya di Lestari SPD bersama tim kerabat kerja dan Kalumpang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.